hello hello sir CSS box model में बता रहे थे बॉर्डर और पैडिंग अच्छा आप लोग का मार्निंग था ना ये है आप लोग का कल कौन सा पढ़ाया गया सर एक करना पड़ेगा ये सब कल कल कौन सा डेट था कल ट्वेंटी नाइन था क्यों यस सर पढ़ाया गया था देखिए चल रहा था थिक मीडियम रहा है यस सर फिल्म में बनाया था क्या बनाया था border style dash border with pin padding 25 pixel तो जब इसको रन रन कराया गया तब क्या आया था यही आ रहा था ना देखिए हेलो आवाज आ रही है हेलो हेलो चलिए कलर बदल देते हैं हाँ कलर बदल देते हैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल डेस्क हो गया बॉर्डर थिन हो गया ये थिक हो गया ये पैडिंग हो गई ये पैडिंग चारों हो गया चारों तरफ ठीक अगर ये है तो इसका मतलब चारों तरफ पैडिंग सेम होगा और ये है तो दो अलग अलग तरह की पैडिंग होगी और इसमें चारों अलग अलग तरह की पैडिंग होगी तो कलर पहले डिफाइन कर दें कलर डिफाइन कर देते हैं कलर एक को कर देते हैं ग्रे क्या कर देते हैं ग्रे अच्छा कल विजुअल स्टूडियो कोड आपको दिखाया था क्यों भाई कलर के बारे में कल आपको बताया था कि नहीं बताया था हेलो हेलो नहीं कलर के बारे में नहीं बताया था तो कलर के बारे में बता देते हैं इसी को मैं वहां ले चलता हूँ और कलर कितने तरीके से देंगे ये मैं बता देता हूँ कलर येलो हो गया टोमेटो कलर जानते हैं टोमेटो कलर भी होता है चलिए अब सेव करते हैं इसको इसको रन कराते हैं दिख रहा कलर देखिए ये सारा का सारा कौन सा कलर हो गया येलो और ये कौन सा कलर हो गया टोमेटो कलर ये टोमेटो कलर हो गया पहले वाले में देखिए पैडिंग दिख रहा है पहले वाले में पैडिंग दिख रहा है हेलो हेलो सर जो ऊपर गैपिंग है वही पैडिंग है ना हाँ जो एलिमेंट है एलिमेंट और बॉर्डर के बीच का जो जगह गैप है उसी को हम पैडिंग बोलेंगे सर तो मार्जिन क्या है थोड़ा थोड़ा बड़ा रहेगा उसमें जो बॉर्डर है ये बाहर वाला चलिए मार्जिन दिखा देते हैं ये जो पैडिंग है आपका यहाँ पिक्सल नहीं लगाते सेमी कोलोन नहीं लगाता ना यहाँ पे भी सेमी कोलोन नहीं लग रहा है अब देखिए अब दिखाई देगा पूरा सही दिखाई देगा अब ये देखिए दिख रहा है दिख रहा है ये एलिमेंट हो गया और यस सर एलिमेंट के बीच में सर जो एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है अब ये देखिए यह ये मेरा एलिमेंट हो गया और ये ये जो बॉर्डर है इसके बीच का जो गैपिंग है इसी को पैडिंग बोलते हैं इसको टॉप बोलेंगे इसको बॉटम बोलेंगे इसको लेफ्ट बोलेंगे इसको राइट बोलेंगे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ये लोग हटा देते हैं ये लोग को मैं ब्लू कर दूसरा ज्यादा क्लियर होगा ब्लू ब्लू दिख रहा देखिए यहाँ पे दिख रहा देखिए यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला स्पेस ये वाला स्पेस और ये ये वाला अंतर दिख रहा है सेम है सेम स्पेस दिख रहा है क्यों भाई सेम स्पेस नहीं है ये डिफरेंस है बड़ा ये है दिख रहा है ये जो स्पेस है ये जो स्पेस यहाँ से देखिए यहाँ से स्पेस यहाँ से यह दोनों सेम है सेम है यस सर ये स्पेस अलग है ये स्पेस अलग है ये स्पेस अलग ये स्पेस अलग है तो टोमेटो कलर वाले में क्या दिया गया था मीडियम में ये हमारा क्या है ये 25 पिक्सल किसको बता रहा है कौन सा वाला पैडिंग बता रहा है लेफ्ट राइट बॉटम कौन सा बता रहा है ये टॉप वाला टॉप सर हाँ कल आपको बता लिखवाए भी थे इसी में लिखवाए थे टॉप उसके बाद ये क्या बता रहा है राइट हाँ तो देखिए विथ ये मीडियम है मीडियम किस पे लगा है मीडियम दूसरे नंबर